urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uno munsi aho turiko turiga igitabo cya daniyeli ntutinde gufata uno mwanya kugira ngo ukurikirane ibiganiro mu gihugu cy'ibyiza kandi turabashimira cyane ubw'amaparitaje mukora no kubw'amasengesho bagenda bamenyeshe yuko abantu benshi barakira ubutumwa bwiza bagakira ubwitange bwa buri muntu wese izina ry'imana icyubahiro reka rero nk'uko turi ko turiga igitabo cya daniyeli twarize daniyeli igice cya mbere twarize daniyeli igice cya kabiri twarize Daniel igice cya gatatu twarize daniyeli igice cya kane igice cya gatanu n'igice cya gatandatu duheruka kwiga igice cy'indwi cya daniyeli uno munsi wiga igice cy'umunani cya daniyeli icyigwa cyacu cy'uno munsi kivuga ngo gukuraho uguhumana hagashyirwaho kwezwa gukuraho uguhumana hagashyirwaho kwezwa ikiganiro gushyikirizwa na jimini ishinzwe imbohe ya kirisito kuko kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko nari mpebye kubivuga ikiganiro cyacu cy'uno munsi ni daniyeli n'igice cy'umunani turi bwige ariko imbere y'uko dutanga ikiganiro cyacu cy'uno munsi twumvire tubanze twishyire munsi y'uburinzi bw'imana tugusenga uhoraho mwami ushobora byose tegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ririhabwa icyubahiro mwami tugiye kwiga amajambo yawe nasanzwe turakwigiza utuyobore utahura kandi ijambo ryawe ritubwira turi gufata ingingo zibereye zo guhagarara mu kuri kwawe no kwitegura kuko kubona igihe uzogarutse izina ry'umwami wacu yesu kirisito muri daniyeli igice cya kabiri ubwami bw'isi bwarerekanye biciye mu gishushanyo umwami nebukadinezari yarose muri daniyeli igice cy'indwi ubwami bw'isi inkomezi n'itembagazwa ryabwo byarerekanye biciye mu bwoko bine daniyeli umunani naho hakoreshwa ibimenyetso by'imvi n'intama hamwe n'imvi z'impene mu kwerekana bwa bwami nyine twabonye ibyo bikoko byarakoreshweje hano kuko bifite ubwako ku mihango yo ku munsi impongano nk'ihema hamwe n'umunsi urubanza kuri isirayeri ya kera kubera ko yerekanye y'amateka y'isi migari igice cya kabiri ikabigaruka ko mu gice cy'indwi mbere ikongera ikabivuga bya bindi nyine igice cy'umunani mu cy'icumi humure umuntu ashobora kwibaza ibibazo impamvu nta nkeka byakunda ibintu umuntu wese yobyemera yareka iga ni ikintu ingirakamaro cyane banyabwenge kubera yuko muri daniyeli igice cya cumi na kabiri umurongo w'icyenda gushyikana kuri icumi harerekana yuko ibyo daniyeli yeretswe ari igihe cy'iherezo kandi daniyeli yeretswe ngo nta n'umwe mu banyakibi azobitahura ariko abagize ubwenge bonyine nibo bazobitahura ni kuvuga ngo ubu ni ubuhanuzi ni ubuhanuzi bw'igihe cy'iherezo naho nyine ntabwo bigomba gutahura abantu bose ariko bigomba gutahura abagize ubwenge bonyine ibuke ko ataha ibyo bikoko byakoreshejwe rimwe ndavuga peni aho bizanwa rimwe nk'uko byazanwa kino gice cya daniyeli igice cy'umunani atari kumusimbogana bisobanuke rero yuko hano muri daniyeli igice cy'umunani kubera yuko byavuye rimwe harimo haravugwa iby'umunsi impongano ni kuvuga ko gutanya umubiri ntibyakorwa ku munsi w'impongano mu gutahura daniyeli igice cy'umunani kubera yuko ibimenyetso byakoreshejwe bisa n'ibyakoreshwa ku munsi w'impongano reka dusome tunyarutsa izo nzozi mu ntuma turaca turaba ubusobanuro bwimbitse bwazo nk'uko marayika aza kubitumenyesha dusome duhereye ku murongo wa mbere umwaka ugira gatatu nta bibiri ushatse ari ku ngoma jewe daniyeli ngo nibyo neretswe bikurikira ibya mbere mbona ibyo neretswe nko mu nzozi maze mwibyitegereje mbona ndi kumugwa mugwa ishushani mu ntara yo muri elamu ndabyo ibyo neretswe mbona ndi ku ruzi uraya nunamuye amaso mbona imfizi y'intama ifise amahembe abiri ihagaze hakuno y'uruzi kandi ayo mahembe uko ari abiri yari maremare ariko rimwe ryasumba irindi kandi rirerire niryo ryaheruka kumera mbona iyo mfizi y'intama igenda itwariranya yerekeye iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko ntagira igikoko gihanga gihangara kuyihagarara imbere ntabwo ushobora kugira icyo ayikiza ariko yakora uko yigombeye ikigira agahambaye ntibyitegereza mbona haje imfizi y'impene ivuye iburasirazuba ica mu isi yose igenda idakoze amaguru hasi kandi iyo mpene yari ifise ihembe ry'akarangabwami hagati y'amaso yayo yari yera igice cy'umunani ku murongo wa mbere gushyira ku murongo wa gatanu iza kuri ya mfizi y'intama ya mbere nari nabonye ihagaze ku ruzi irayipfumbukira iri n'inkome nziza n'inzigo nyinshi mbona yi mbona yegereye iyo mfizi intama irayishamira irayisekura iriyivuna ayo mahembe yombi kandi niyo mfizi y'intama ntiyagiraga inkomezi zo kuyihagarara imbere ariko iyo mpene yikubita hasi irayisira ibanga kandi iyo mfizi y'intama ntaboneka ushobora kuyikiza ya mfizi y'impene maze iyo mfizi y'impene yigira agahambaye rihebuje imaze kugira ubushobozi iryo hembera rihambaye rirakondoka maze mu kibanza cyaryo hamera ayandi mahembe ane y'akarangabwami yerekeye ibirere bine by'ijuru kuri rimwe muri ayo hashabikwa agahembe gatoya karakura kaba rinini cyane ryerekera ibumanuko y'iburasirazuba no mu gihugu cy'ubwiza rihinduka rinini ryagamba no mu ngabo zo mu ijuru mbere mu zimwe n'inyenyeri zimwe ribishiburira hasi rirabisiribanga daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa gatandatu gushyikana ku murongo w'icumi nuko ryigiraga ahambaye mbere ryirengagiza n'umugabisha w'izo ngabo rimunyaga ikimazi cyo koswa gihora gitanga uko bukeye inyubako z'ahera hiwe zirasangangurwa izo ngabo n'icyo kimazi gihora gitangwa bigaburwa mu maboko yabyo ku bw'ibicumuro iby'ukuri ribisirangira hasi maze rikora ibyo ryigomeye riratunganirwa maze numva uwera avuga kandi ubundi mubera abaza umwe yabanje kuvuga ati bizogeza ryari ibyerekanye by'ikibazo cyahora gitangwa n'iby'igicumuro kizanye kugesera gitumye ahantu hera n'ingabo bitangwa bigasiribandwa arangishura ati buzokwira buce iminsi ibihu bihumbi bibiri n'amajana atatu niho ahantu hera hazobona guhumanuka nuko njyewe ubwanjye daniyeli amaze kubona ibyo neretswe ndondera uko nubitahura mbona iki mpagaze imbere gifise ishusho nk'iy'umuntu daniyeli igice cya cumi na rimwe gushikana ku murongo wa cumi na gatanu menya neza uko wosigura kose ibyiyumviro by'umuntu wese bikwiye kwirengagizwa hakisungwa bibiliya gusa iyo soko y'ukuri no kumenya no gutahura bibiliya iruguruye iratahuritse kuri abo bose bagira ubwenge daniyeli yari yabwiwe ngo nunamuye amaso mbona imfizi y'intama ifise amahembe abiri yabonye imfizi y'intama yari ifise amahembe abiri rimwe ryasumba irindi irirerire niryo ryaheruka kumera mbona iyo mfizi y'intama igenda itwariranya yerekeye iburasirazuba n'ibumanuko n'iburengerazuba ntihagira igikoko gihangara kuyihagarara imbere ntaboneka ushobora kugira icyo ayikiza ariko yakora uko yigombeye ikigira agahambaye reka turabe icyo marayika yasiguye kuri ino vizi impene imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'abamedi n'abaperesi niko marayika yavuze ni kuvuga ngo amahembe abiri ni abami b'abamedi n'abaperesi ni kuvuga ko rimwe ryasumba irindi abamedi abaperesi barakomeye cyane gusumbya abamedi ariko kandi abaperezi nibo batwaye ubwa nyuma niyo mpamvu niyo mpamvu Daniel mukurota yabonye irirerire ari ryaheruka kumera ni kuvuga ngo abaperezi barakomeye cyane gusumbya abamedi haba uku kwiyagura mu nzira zitatu byerekana ibihugu bitatu byafashwe mbere n'ubwo bwami bwa meri n'abaperesi icambere ni libiya babuloni hamwe na egiputa ibi kandi biragereranywa na za nk'uko twabibonye muri daniyeli igice cy'indwi daniyeli abandanya yerekwa ntibyitegereza mbona haje imfizi y'impene ivuye iburengerazuba ica mu isi yose igenda idakoze amaguru hasi kandi iyo mpene yari ifise ihembe ry'akarangabwami hagati y'amaso yayo bagenzi tugira turabe icyo marayika yavuze marayika yavuze ngo imfizi y'impene y'ibisambi niwe mwami w'ibugiriki kandi ihembe rinini ryari hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe uno mwami wabahambaye ni alexandre mukuru alexandre rogara yabaye umuntu ahambaye cyane uyu mwami agereranywa na rino hembe ry'ino mpfizi y'ihene mu by'ukuri uno mwami alexandre mukuru yabaye umuntu ahambaye mbona yegereye iyo mpfizi y'intama irayishamira irayisekura iyivuna ayo mahembe yombi kandi iyo mfizi y'intama ntiyagira inkomezi zo kwihagarara imbere ariko iyo mpene iyikubita hasi irayisiribanga kandi iyo mfizi y'intama ntihaboneka ushobora kuyikiza ya mfizi y'impene bwa mpene na peresi burakugwaho maze ubugiriki buba ubuhambaye maze iyo mfizi y'impene yigira agahambaye bihebuje maze kugira ubushobozi iryo hembe rihambaye rirakondoka bagenzi inyuma ya alexandre mukuru alexandre mukuru amaze gupfa maze mu kibanza cyayo hamera ayandi mahembane ya karangabwami inyuma ya alexandre mukuru hahavuye ubwami bwe bugabangurwamo n'abagenerali bane kandi babugabura bisunze ibirere bine by'ijoro abo bagenerale bane ni bakurikira ni selewukosi isiriya ni mezopotamiya hama putoremiya iyegiputa maze ruzimakisi icarushishi hamwe n'ibice bya aziya y'epfo hanyuma uwundi ni kaseda ka kasandereya imezopotamiya no mu bugiriki nuko byagenze kuri rimwe muri ayo hashamika agahembe gatonya karakura kaba rinini cyane ryerekera ibumanuko y'uburasirazuba no mu gihugu cy'ubwiza rihinduka rinini ryagamba no mu ngabo zo mu ijoro mbere ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribishiburira hasi rirabisiribanga bagenzi bino bintu bigira bikomere nuko yigira akahambaye mbere ryiringaniza n'umugabisha w'izo ngabo rimunyaga ikimazi cyo koswa gihora gitanga uko bukeye inyubako z'ahera hiwe zirasangangurwa izo ngabo bo n'icyo kimazi gihora gitangwa bigaburwa mu maboko yaryo ku bw'igicumuro iby'ukuri ribisirangirira hasi maze rikora ibyo ryigombeye riratunganirwa muzi yuko bikomeye ibi bintu birakaze birakwiye yuko dutahura ibyerekeye kano gahembe gatonya kakuze kagakora bino bintu byose bihambaye bagenzi ni ibintu bitoroshe cyane igihe ingoma yabo igira ihere abanyabicumuro bamaze kugwira bagenzi ndashaka ngo bitahure abanyabicumuro bamaze kugwira hazobyuka umwami w'umujinya bagenzi uno ni marayika agira asobanura ivyerekeye kariya gahembe gato igihe ingoma yabo igira ihere ni kuvuga yaba bajenerale bane ingoma zabo zigira zihere kumure ivyaba n'abajenerali tuzobigarukako mu gice cya cumi na rimwe cyane. abanyabicumuro bamaze kugwira bagenzi ndashaka ngo mutahure neza amajambo agahembe gato kaza abanyabicumuro bamaze kugurira ni kuvuga ngo ubutware bw'abapagani bwamaze kwiyubaka neza hazovyuka uwundi mwami w'umujinya azi guhirika ububasha bwiwe buzoba bukomeye ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe bagenzi ndashaka ngo butahure neza ibyerekeye kano gahembe gatonya ariko ntibuzobara ububasha bwiwe ni kuvuga ngo hazoba hariho ikindi kintu kimuha ububasha kino nacyo ni satani kano gahembe kaza kavuye mu banyabicuro bamaze kugwira ni kuvuga ngo abapagani kandi ibintu bakora ntabwo ari ububasha bwabo ariko ni ububasha buva ku kindi kintu akengekiwe kazoca mu by'ubugunge birorana azokwigira agahambaye mu mutima wiwe ni kuvuga ngo azokwigira injeni yigira umunyabwenge ni kuvuga ko hariho ibintu by'iby'ubwenge azogenda kudabadangana ageseze benshi ataco binona mbere azohaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azovunagurika atawe umukozeko bagenzi bica biboneka mu gihe ubundi bwami bw'ubwo bwatanguye butaza mu ntambara ihambaye ariko kano gahembe gatonya ikoko karaza mu ntambara ihambaye kagafasha satani mbere kugeza n'aho kabamba yesu ku musaraba ariko kandi imbera n'imperuka kazotsindwa kandi kazotsindwa mu buryo bworoheje butagoranye daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe gushikara ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu atankeka aka gahembe gato ni roma ya gipagani roma ya gipagani yaragwanije abayuda igobera bamwe mu bayuda kwica yesu roma yaragwanije igirira nabi abakristo bo hambere mwibuke ba hamwe n'abandi ukuntu bagiriye nabo ubwoko bwera inyuma ya yesu inyuma yaho roma yari yaragiriye nabi abayuda nibuka igihe yesu yaza abantu benshi baramukurikiye kubera yuko bari bazi yuko aje kubakuraho ingoma y'abaroma ingoma y'abaroma ya kayisari yari mbi yaragize nabi ku rugero ruhambaye ariko n'igihe yesu yari amaze kubera mu ijoro roma ya gipagani ba bandi badafise bafise inkomezi bakura kuri satani ba bapagani b'abanyabicumuro barakoreye nabi abakristo bo hambere mu nyuma kandi roma yahavuye insa kwifatanya n'abakristo gito maze ako gahembe gato gaca kaba kanini ni kuvuga ngo hari havutse roma nkirisu mubyibuke yuko bino nabibabwiye yuko hari mu gihe cya constantino ushaka kubikurikira neza uca ukurikirana icigwa twigishije ku byerekeye ishengero rya kirisito mu gihe cy'ishengero rya perugamo kirahari icigwa urashobora kuzogikurikirana neza reka dusesangure neza turabe icyo bibiliya yigisha ku byerekeye ako gahembe gatonya kuri rimwe muri ayo hashamika agahembe gatonya ako gahembe gatonya karakura kaba rinini cyane iryo ryakuze ryabaye rinini ryerekera ibumanuko n'iburasirazuba no mu gihugu cy'ubwiza rihinduka rinini ryagamba no mu ngabo zo mu ijuru mbere ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe bishibura hasi birabisi ibanga eee eh, bagenzi nimwumve rero reka dusobanukirwe neza nk'uko twamaze kubivuga ako gahembe kaje n'intwaro y'abakayisari ya roma ya gipagani kwerekeza mu mpande zitatu ni kuvuga ukuntu kagiye kagukira mu mpande zitatu izi nzira zitatu zerekana uburere butatu roma ya gipagani yigaruriye nibuke yuko muri daniyeli igice cy'indwi hoho berekanye amahembe atatu agahembe gatonyi kashinguye muri ya mahembe cumi bwa bwami cumi bwari buhasanzwe ibi twarabibonye mu gice cy'indwi ushaka niwe nawe uri mushasha utakurikiranye igice cy'indwi kirahari tugikurikirana kugira ngo ushobore kubitahura kuri rimwe muri ayo reka rero turaba n'amajambo ngo za ingabo zo mu ijoro hamwe n'inyenyeri zimwe zimwe muri daniyeli igice cy'umunani ku murongo w'icumi agahembe gato kagerageza kwigana utwigoro twose tw'abantu bibabera abantu bibabera bari bameze gute baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara udushikire ijuru kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa twoye gusabagira mu isi yose uku niko roma nayo nyine imeze igizwe no mu bwapagani, maze uwo mugwi w'abapagani warishyize hamwe kugira ngo ushyire abantu hamwe maze wubake ingufu nyinshi zihambaye zo kurwanya imana roma ya gipagani roma ya gipagani yaragwanije ingabo zo mu ijoro hamwe n'inyenyeri ibi nabyo reka dushobore kubitahura neza amajambo isinzi ry'ingabo n'inyenyeri agereranya abantu b'imana reka turabe iyo myaka hariya muri kuvayo igice cya cumi na kabiri ku murongo wa mirongo ine na rimwe amasinzi yose y'ingabo z'uhoraho ava mu gihugu cya egiputa amasinzi yose y'ingabo z'uhoraho ingabo z'uhoraho bari ubwoko bw'imana bari kubarava mu gihugu cya egiputa hariya muri daniyeli igice cya cumi na kabiri ku murongo waho wa gatatu kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanura igicuru n'abashikanye benshi ku kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bidashira ubwoko bw'imana buzoshika mu ijuru nabwo nyene uko abisirayeli bariko barava mu gihugu ca egiputa bagiranijwe n'amasinzi y'ingabo buno bwoko burongera bukagereranya n'inyenyeri za kibibatsi ibihe bidashira rero ntago agahembe gato gakora igitero ku ngabo zo mu ijuru ibiremwa byo mu ijuru ahubwo n'itotezwa rikomeye rikogwa ku bana b'imana bafise ubwenegihugu bw'ijuru abifilipi igice cya gatatu ku murongo wa mirongo ibiri nuko ryigira agahambaye mbere ryiringaniza n'umugabisha w'izo ngabo bagenzi bino nabyo birasobanura iki mbere byiringaniza n'umugabisha w'izo ngabo n'umugabisha w'izo ngabo kwiringaniza haruhande yo guhama ubwoko bwera kubatokeza roma ibandaga yiringaniza n'umugabisha w'izo ngabo reka tubanze turabe umugabisha w'izo ngabo hanyuma mikayeli umwami wo bagabisha bahambaye aza kuntabara kandi nta uriho wo kuntabara kubangwanya atari mikayeli umugabisha wanyu daniyeli igice cya cumi umurongo wa cumi na gatatu ku murongo wa mirongo irindwi na rimwe harerekana umugabisha y'uko ari mikayeli uno mikayeli ninde gushitsa kuri mesiya segaba niwe mesiya avugwa muri daniyeli igice cy'icyenda ku murongo wa mirongo ibiri na gatanu uno kandi yaravuzwe maze icyo gihe mikayeli azohaguruka yari igice cya cumi na kabiri ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe twisunze n'amajambo ngaha nta wundi ariko aravugwa atari yesu yesu niwe mwami w'izo sinzi z'inyenyeri duhegeje kuvuga niwe mwami w'ubwoko bwera agahembe gatonyi rero ubupapa bugerageza kwishira mu kibanza ciwe uwo papa n'ishengero burongoye bugerageza kwigereranya n'uwo muherezi mukuru wo mw'ihema ryo ijoro. ni kuvuga ngo barishize hamwe n'amanyanga menshi n'amayeri n'ibyiyumviro bidasanzwe kugira ngo bigereranye na yesu kandi amasinzi n'amasinzi y'abantu yose barayigereranije bafashe ubwenge bw'abantu barabwikwegera ko abantu benshi barabakurikiye mbega kuntu hari ibintu bitangaje cyane kubona n'abantu bitwa yuko bize b'abanyabwenge babifatiwe n'intwaro y'agahembe gatonya reka dushobore kuraba ibintu bimwe bimwe byemeza bino duhegeje kuvuga rimunyaga ikimazi cyo konswa gihora gitanga uko bukeye barigereranije na yesu reka rero turabe ukuntu bamunyaze ikimazi cyo konswa gihora gitanga uko bukeye reka tubanze dusubire kuri isirayeli yo ku isi umunyabyaha iyo yacumura igihe yacumura byamusaba gutanga ikimaze kugira ngo ababarirwe ibyaha ariko koko umuntu yakurwaho ibyaha n'amaraso y'umwagazi w'intama yatanzwe uhereye ku kuremwa ku isi ubupapa amasengesho yagomba kwerekezwa ku muherezi mukuru yesu bwararondeye ukuntu muyakuraho buyamwaka guhamagarira abayoboke babo ngo ayo masengesho bayazane hano ibi ni byo bintu ariko ndabasobanura neza ni kuvuga ngo abisireye bacumuye baca mu gusenga bazana ibyaha byabo ku ihema ryo ku isi uno munsi kugira ngo umuntu ashobore kuba bari ku byaha ibinazi by'iwe ari sengesho abijyana kuri yesu ubupapa hamwe n'abagize intwaro y'ubupapa bafata ya masengesho yari kujyanwa kuri yesu bagahamagarira abayoboke babo kuyazana kuri bo bijya bakora byo kwirega kwirega kuri bo niko banyaze ikimazi cyo kose bagihora gitanga uko bukeye n'uko bwije hari abantu benshi iyo turi ko turigisha bino baca bavuga ngo urumva ngo mwebwe ngo mwebwe mwebwe n'ibindi bakavuga ngo urumva ngo mucoza ayandi madini none tugire gute kariko bibiri bivuga mbega duhishe ukuri inyubako z'ahera hiwe zirasangangurwa izo ngabo bo n'icyo kimazi gihora gitangwa bigaburwa mu maboko yaryo ku bw'igicumuro iby'ukuri n'ibisiribangira hasi maze rikora ibyo ryigomeye riratunganirwa daniyeli igice cy'umunani ku murongo wa kabiri iby'ukuri kwa bibiriya barabishiburiye hasi imigenzo n'ibyiyumviro by'abantu aba ari byo bishyirwa hejuru mwarino dini rya gikirisito reka bishobore kubereka bimwe mu by'ukuri ubupapa bwashiburiye hasi bugashyiraho amateori yabwo kugira ngo n'uwundi muntu ntaba avuga ngo turi ko turacoza ngo turi ko turagira ibi hamwe n'ibindi ariko ashobore kwibonera yuko ibyo bibiriya yavuze kwa kano gahembe gato aribyo n'ubupapa bwakoze maze ku buryo umuntu wese yemera akabona yuko ukuri kwavuzwe kandi akwiye kugendera mu kuri kwavuzwe muri bibiriya muri kuvayo igice cya mirongo ibiri igice cya mirongo ibiri ku murongo wa kane tuhasanga ibwirizwa rya kabiri ntukibaze igishushanyo cyangwa igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu kiyaga ntuze ubwikubite imbere ntuze ubisabe kuko njye uhoraho imana yawe ndi imana ifuha mbora abana ibigabitanyo by'abase nkageza ku rungano rugira gatatu n'urugira kane rw'abanyanka nkagirira ikigongo abankunda bakitondera ibyagezwe byanjye nkageza ku rungano rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi mbere na ekereziya gatolika na yonyine mu bwuzure bwa kera ku rupapuro rw'ijana na mirongo itatu na kane barabishimangira nk'uko bibiriya nayo nyine bivuga hari abantu bohava biyumvira ngo kumbure kubera yuko mukoresha bibiriya y'abakirisito y'abaprotesitanti kumbure bibiriya ya ekereziya yo yose ikibivuga ariko nyine ibivuga nimusome neza mbere mu kirundi cyumvikana mu biremwa byo mu kirere byo ku isi n'ibyo mu mazi ntihagire na kimwe utora k'ikigereranyo bisubiye ntuzu usenge ibishushanyo ntuzu bifukamire kandi ntuzu bikoreko niko bibiriya ya ekereziya gatolika yanditse mu kirundi cyumvikana mu biremwa byo mu kirere barabisobanuye neza ni kuvuga ngo ibintu by'inyoni n'ibindi byose biri mu kirere cyangwa ibiri byo ku isi ni kuvuga ngo ikintu cyose kiri ku isi ibyo mu mazi ni kuvuga ngo ikintu cyose kiri mu mazi ntihagire na kimwe utora cy'ikigereranyo bisubiye ntuzu ibishushanyo bisubiye ntuzusenge ibishushanyo ntuzubipfukamire kandi ntuzubikorere bagenzi ntuzubifukamire bisobanura ngo ntuzubyunamire cyangwa ubisonere kandi ntuzubikorere ntihagire ikintu na kimwe uzobikorera iyi ntekereza y'agaturika ivuze ntabwo ari njyewe ariko nimurebe rero mu mashengero yabo nimurebe ibintu bigaragaramo nimurabe abantu bantu bya bindi bahejeje kutubwira bya bindi bahejeje kuvuga yuko ariko kuri mu bwuzure bwa kera murabe mwari no rushengero ibintu biriyo maze arambaza ati mbega ibyo urabibonye ga mwana w'umuntu mbega n'inzu ya yuda bibabereye ikibangutse gukora ibyo bizira bakora hano hantu rw'imigenzo y'amahanga ari iy'ubusa baca igiti cyo mu kibira amaboko y'umuhumbizi akagitunganisha incabiti bagisakara ifeza n'inzahabu bakagikomeresha imisumani nk'inyundo ngo cyoye kunyiganyiga geremiya igice cya cumi ku murongo wa gatatu gushika na kane wa cumi na kabiri bene ibyo bishushanyo bisa n'ibinya nyoni bisa n'ibikanganyoni bishinzwe mu mirima bitazi kuvuga bikwiye guterurwa kuko bidashobora kuyijyana ntimukabitinye kuko bidashobora gukora ikibi cyangwa ngo bibashe gukora icyiza ibi bishushanyo byarazanywe mu ishengero turi ko turaraba iby'ukuri ribishimurira hasi maze rikora ibyigombeye turi ko turaraba ukuri intwaro y'umupapa yafashe iby'ukuri ikabishimurira hasi maze igashyiraho ibintu yigombeye igahamagara abantu kubisonera mu gihe bibiriya yo yari yavuze ngo ntimukabitinye kuko ntibishobora gukora ikibi kandi ntibishobora gukora n'ikiza none rero mwongereranya nande twongana iyi ni imana kandi mwoshushanya nande rwose basukanura inzahabu mu mufuko bagera ifeza ku munzane bagaha umucuzi w'inzahabu ingero akabicuramo imana bakayikubita bakayikubita imbere bakayisenga kubyikubita imbere bisa no kubisenga niko muri esaya igice cya mirongo ine na gatandatu ku murongo wa gatanu habyerekana maze bakayishyira ku bitugu bakayirerura bakayishinga mu kibanza cyayo igahagararaho ntisegenye mbere hari umuntu yoyitakambira yoshobora kumwishyura cyangwa ngo imukize amagorwa yiwe mbega umuntu yoterwa imana mu ntoki cyangwa imana niyo yoterura umuntu mu maboko yayo ibi bintu ntibyumvikana kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu riri ko rirakora hari ubibuza none gushika hazo kurirwaho ukuza kuwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi nyinshi niko intumwa Pawulo yari yarabisobanuye yari yarabitubwiye washe kenshi kuzimuruka imana imwongerera ubuzimire hari ibintu abantu bakora mwa kino gihe ugasanga afise akantu k'agashusho ako kantu k'agashusho ntikavuga ntigashobora kumwishyura nta kintu gashobora kumumarira ugasanga ariko aragapfukamira ariko pawulo we yari yabivuze hariya mucete cya kabiri yandikira abikorosayi igice cya kabiri ku murongo w'indwi yuko umuntu yanse kumva ukuri imana imurungikira ubuzimire ndatangaye uyu ni pawulo yari yarabivuze abantu bari baretse ukuri ruishinga iby'ubuzimire rero nk'uko twavuze ubwa mbere nanone uyu ni pawulo nyine avuga nanone nongeye kubivuga nti ntihagire umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwamenye arakavumwa bagenzi niba umuntu avuze ubutumwa bunyuranye n'ubwa bibiliya pawulo yavuze yuko uwo muntu akwiye kuvumwa ni kuvuga ko rero iby'ukuri babishiburiye hasi bakishyiriraho ibigirwamana kugira ngo abe ari byo basenga bano bantu biyise abanyabwenge koko ariko ubwenge bwabo buhinduka ubupfu ni ukumwibare cyane kuko mutagize ishusho mubona namba kuri wa musozi uyu ni imana y'ibikiravuga uhoraho yababarira iherobo ari hagati mu muriro kugira ngo mwoye kwihumanya mukibazira igishushanyo mugishushanyije n'ishusho y'irari y'iyo ari yo yose ari igishushanijwe mu kigabo cyangwa mu kigore canke mu gikoko canke mu gicunzwe kiri mu isi icyo ari cyo cyose canke mu kiguruka mu kirere icyo ari cyo cyose gusubira mu byagezwe igice cya kane ku murongo wa cumi na gatanu gushikana ku murongo wa cumi n'indwi imana yari yarabyanse haba igicuzwe mu kigabo haba igicuzwe mu kigore haba igicuzwe mu kintu icyo ari cyo cyose imana yari yuko badakwiye kubaza gucura cyangwa gushyiraho ikintu cyose ngo gikoreshwe mu gusenga imana ikindi kigira kabiri imana yari yavuze yuko abantu bakwiye kubatizwa mu mazi menshi hanyuma y'ibyo yesu ajyana n'abigishwa wiwe mu gihugu cy'iyudaya akeba nayo nabo abatiza kandi yohana nawe yabatiza ahitwa ayinoni hafi y'isalimu kuko ariho hari amazi menshi bagenzi abantu mu gihe abantu babatizwa mu mazi menshi roma yoyo yashizeho kubatiza abantu babatonyereje umutonyi ku mutwe iby'ukuri bibishimira hasi hari intambuko zijyana no kubatiza kwemera yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe ikigira kabiri kwiga no gutahura inyigisho za bibiliya za yesu kwatura ibyaha hama ukihana mbega abana barizera reka namba ibibaho abana barakizwa oya hakizwa abizeye uwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza ariko igice cya cumi na gatandatu ku murongo wa cumi na gatandatu ariko abanyakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'imana nibo bizeye izina ryiwe yohana igice cya mbere ku murongo wa cumi na kabiri hari impamvu none yo kubatiza abana hari impamvu yo gutongereza imitonyi ku bantu oya nababwiye ngo ndiko ndabereka ukuntu iby'ukuri kwa bibiliya babishiburiye hasi bakishyiriraho ibintu byabo abana ntibizera ntibazi intambuko zijyana ku mubatizo yandi majambo nta mpamvu yo kubatiza abana reka dusesangure turabe iby'ukuri ukuntu byashimwe hasi ukuri kwarashyizwe ahabona na karidinale james jibo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana atatu na mirongo itatu na kane gushikana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ibiri na rimwe aho yabyanditse mu gitabo cyitwa archevêque catholique de Beltrami USA yagize ati n'umukardinali mu gitabo cyiwe yanditse kwizera kw'abakurambere bacu yaranditse avuga ati ushobora gusoma bibiliya kuva mu gitabo cy'itanguriro ukageza mu byayishuruwe ntaho uzigera ubona umurongo n'umwe wo kuziririza umunsi wa mbere wiyinga ibyanditswe byera bishigikira ko idini ryubahiriza umunsi w'indwi uno n'umukaridinari yabyanditse w'umugaturika ubundi nawe ni claude zigisha mu gitabo cyiwe yanditse kivuga ngo amategeko cumi y'ubuzima ku rupapuro rwa mirongo itatu na rimwe rwa mirongo itandatu na rimwe yaranditswe avuga ati impamvu twubahiriza umunsi wa mbere wiyinga dimanshi aho kubahiriza umunsi w'indwi isabato ntibishingiye ku itegeko riboneka ubuzorondera mu byanditswe byera ntazokwigirabo namwo uburenganzira bwo guhindura umunsi w'indwi samedi ngo awusubirize uwa mbere dimanshi uno nawe nyine ni umukatolika niwe yabyanditse bagenzi ndiko nabereka ukuntu iby'ukuri byashiburiwe hasi kandi ndiko nabereka yuko atagushikuza ari ibintu by'ukuri ntabwo ari gucoza ahubwo niko bisanzwe biri nabo nyine barabyemera nimurabe amwe mu ye ya kera bahera sandeyi umunsi wa mbere bakarangiza samedi saba ku isabato amakarindiri yatandukanye niko yari asanzwe ameze yahera dimanshe maze ukaba umunsi wa mbere wa kabiri uwa gatatu uwa gatanu uwa gatandatu hama isabato ikaza ku munsi ubwirindwi niko byari bimeze ku makarindiriye menshi bataratangura kubihindura reka dusome mu gitabo bitwa ubwuzure bwa kera kino gitabo cyanditswe na musenyeri geruvaze bashimiye ubusa yari icegera cy'umwungere wa diyoseze ya muyinga icyo dukwiye kumenya niko igice kivuga ihunga mirongo ibiri umurongo wa mbere ku mirongo mirongo ine na rimwe amabwirizwa cumi ku rupapuro rw'ijana mirongo itatu na gatanu yanditse ari majyamba avuga ngo ekereziya irazigama amabwirizwa cumi ikayaraba nk'inzira ntangire twogendera ko yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngo ube umunsi w'imana ibyo yabigize kugira ngo ishimagize izuka rya yesu murabona yuko ekereziya yabyihinduriye ariwe yabinyize by'ukuri ibishiburira hasi none wumva akiri amategeko cumi kandi yarahinduye ntarubahutse guhindura amabwirizwa y'imana nk'uko gerevaze ahejeje kubicubwira imana iziyumanganya ku by'isabato oya yavuze ngo sinzova mu isezero ryanjye sinzohindura ijambo ryavuye mu kanwa kanje za buriya mirongo umunani n'icyenda ku mirongo mirongo itatu na kane ino ni imana imana ntihinduka ariko abantu bo barabihinduye ninde adushikana kuri data akadusabira niko ndabereka ukuntu iby'ukuri byashiburiwe hasi bakizanira ibindi byabo maze bagatunganirwa murabe namwe ninde adushikira kuri data ni mariya ni bikira mariya ni yesu canke ni yesu na mariya reka turabe ico bibiri ivuga turabe n'ibyo abantu bo bishiriyeho nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera cyane n'amaraso ya yesu duciye mu nzira yadutoboreye nsha iri n'ubugingo ni kuvuga ko yesu ari we yadutoboreye inzira nsha ko ari we dukwiye kugira ngo adusabire inzira ica mu gihuzu gikinze bisobanura ngo mu mubiri wiwe kuko asezeranye ari uwo kwizera abaheburayo igice cya cumi na rimwe ku murongo wa cumi n'icyenda gushyikana ku murongo mirongo ibiri hamwe n'igice cya hamwe n'umurongo wa mirongo irindwi na kabiri gushyira ku murongo wa mirongo irindwi na gatatu mugenzi mu mubiri wiwe wa yesu niho twatoborewe kugira ngo twishikire kwa data mwumva ari kwa bikira mariya ariko abandi bobo bavuga ati imbere y'uko ushika banza uce kwa bikira mariya bibiri ivuga ko dufise umuherezi umwe gusa nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru ni yesu umwana w'imana tubangirize ibyo kwizera tukabyatura kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu ariko n'uwageragejwe uburyo bwose ntatwe yamara we nta caha yakoze mbega bikira mariya nta caha yakoze nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye ushize inzira uheza mu kaga gahambaye cyane iyo umuntu yayishize inzira aratakaza ubwenge maze agasigara avuga ngo nambaza umubyeyi mariya nambaza n'abagatagatifu reka turabe hari amajyamba agenda akoreshwa avuga ngo mariya muhimbazwa yamye ari umubikira akivuga n'ishengero nyina na bene nyina bari bahagaze hanze bagomba kubonana nawe mwaramubwira atereka umubyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba kubonana nawe maze yesu yishyura uno bimubwiye ati mama ninde cyange bene mama n'ibandi atunga urutoki abigishwa biwe ati ngaba mama na bene mama kuko umuntu wese akora ibyo data wo mu ijoro agomba ari we murumuna na mushikanje na mama uyu ni yesu yaguze hari abantu rero bakunda kuvuga ngo harahiriwe inda yakubyaye yesu yaragabishije abantu bose bagomba gushyira hejuru nyina yamubyaye mu mubiri yaramugabishije yarababugije rero agahembe gato koko iby'ukuri karabishibuye akivuga ivyo umugore wo mu ishengero ashira hejuru aramubwira ati “Hahigwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje nawe aramubwira ati cane cyane mubyeyi, hahirwa abumva ijambo ry'imana bakaribungabunga rubyiga igice cya cumi na rimwe ku murongo wa mirongo irindwi gushikana ku murongo wa mirongo irindwi n'umunani Maria nyina w'imana eh, ni nyina w'imana kwita Maria ko umuhimbazwa nyina w'imana yesu yarabyanze kuva kera kugira abantu batahure ko ataraje kugira ubumana bwiwe ntibuhimbazwe mu buryo bw'umubiri bityo ngo bahave babisanisha n'umuntu uwo ari we wese harimo n'umubyeyi wo mu mubiri wiwe ari we bikira mariya twita bikira mariya dutahura ko yesu yihaye umubiri akoresheje umwe mu bo yaremye mariya kuko yesu we yari asanzwe ariho nk'umuremyi wa byose yesu yarabyawe acaba imana oya nta kigoro na kamwe mariya yakoze kugira ngo asane imana ngo azobyare umwana w'imana horaho ubwiwe yarasanzwe afitaniye umugambi wiwe n'abantu wo kurokora isi yesu cya cyenda ku murongo wa gatandatu ijana ku murongo w'indwi mariya nta kindi yakoze yakoze atari gushira mu ngira icyo imana yagomba ko yesu yiha umubiri wiwe mariya yaravuze ko bitazoshoboka kuko ataramenya icyitwa umugabo marayika amuzigurira ko atakigoro asabwe ntiyomuyera azomuza ko mariya aheza asaba ko ibyo marayika avuze byomubera kuno ruka igice cya mbere urasoma uzoca ubibona ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'imana kandi uwo jambo yari imana uwo yahoranye n'imana bwa mbere na mbere byose na mariya arimo yarimwe nawe mu byariwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe hamwe nawe muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu na mariya yaremwe na yesu niwe amuremye nta kintu na kimwe kitaremye nawe bwa gatatu mariya yoba ari we rembo umwamikazi w'ijuru n'isi hari abantu bavuga ibintu batazi ariko kandi iby'ukuri agahembe gato karabishimuriye hasi nibyo niko nabereka muri icyo gihe yesu aravuga ati “nyaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi imana data niwe mwami w'ijuru n'isi none abantu bayobowe n'agahembe gatonya ka kakura abantu bayobowe n'umupaka barubahuka bakavuga ngo bikira mariya umwamikazi w'ijuru n'isi none yesu yavuze yuko data wa twese ari we mwami w'ijuru n'isi none tuvuge ko mariya ari umugore wa data eh? ku buryo yokwitwa umwamikazi w'ijuru n'isi ubwo ni mu buryo bwa mbere dushobora kubyiyumvira bitabaye uko bikira mariya wa wundi avugwa n'agahembe gatonya yoba yarakubise kudeta data twese ubwami bwa datwa umwami w'ijuru n'isi bukegukira mariya wa wundi avugwa n'upapa imana ikeneye umuntu y'inyama n'amaraso ayifasha kuganza kuko yavuze iti ijuru niryo ntebe yanjye y'ubwami isi nayo n'indamba y'ibirenge byanjye mbega intoke zanjye sizo zaremye ibyo byose bagenzi iyi ni imana yabivuze ni kuvuga ko imana ntikeneye umuntu ayifasha kuganza kiretse uwo kwifatanya na satani akagenda kurwanya imana ngo ayake ubutware kumbure bishobora kuba bifite inosansi na cyane cyane nk'uko tuzayibona cyane twabibonye n'umugore bikira mariya asengwa mwari no dini rya gikirisito ryaguye afitaniye ishusho nyinshi cyane n'imigwi ya kipagani ya kera ikomoka kuri ba nimurodi na ba semiramizi abantu benshi mbere bamwe bamwe bize cyane baciye ubwenge bizera ibintu ataho bifatiye cyangwa ataho byanditswe ariko bifise aho byazananye gusa byazananye ku bantu byari ariko ndababwira iby'ukuri babishiburiye hasi kuba ata muntu yitwa rembo ry'ijuru ni nako atamuhuza abantu n'imana wundi ariho atari yesu kirisito gusa ibyo bibiliya irabivuga neza nuko yesu yongera kubabwira ati ni ukuri n'ukuri ndababwire njyewe rembo ry'intama abanyitangiye imbere bose bari igisuma n'abambuzi mbere n'uwonsi inyuma wese yoba ari igisuma ari umwambuzi ariko intama ntizishobora kumwumvira abamwumvira ni ntabwo ari intama za kirisito ni njyewe rembo kandi ushika mu rugo wese aciye muri njyewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icanya igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba ni ukwica no gutikiza nanjye ngeho nazanye no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busaguse ni njyewe mwungere mwiza umwungere mwiza yigura intama ziwe akazigura bikira mariya ni umugabekazi w'abatumwa iby'ukuri karabishiburiye hasi bagenzi ni ibintu bitumvikana yesu nawe aca biki mu gihe bikira mariya yoba umugabekazi w'abatuma yesu aramwishyura ati mbega si njyewe nabatoranije uko muri cumi na babiri ari kumwe muri mwebwe ni umugwanizi yohana igice cya gatandatu ku murongo wa mirongo ine yesu atoranya intumwa cumi na zibiri ahamagara abigishwa biwe cumi na babiri abaha ububasha ku mpemu zihumanye n'ubwo nubwo kuzisenda amazina y'izo ntumwa cumi na zibiri n'aya wa mbere ni simoni yitwa petero na mwene nyina andereya na yakobo mwene zebedayo na mwene nyina Yahana na filipo na baruturomayo na toma na matayo umucozakori na yakobo mwene arufayo na tadeyo na simoni umunyekananayo na yuda isikariyota umwe yamugura abo cumi na babiri yesu arabatuma matayo igice cya cumi ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa gatanu bikira mariya ni inyenyeri yo mu mitwenzi ijye kubona yuko umugabe w'abatumwa ni yesu ntabwo ari bikira mariya noneho karabaye bikira mariya ngo ni inyenyeri yo mu mucwenzi yesu niwe yavuze ngo jewe yesu ntumye umumarayika wanjye gushingira intahe mwebwe ibyo ku bw'amashengero ni njyewe munago ku gishyitsi cya dawidi umwuzukuruza wiwe kandi ndi kinyenyeri igice cyo mu gaturuturu ibyahishura uruhande igice cya mirongo ine na kabiri ku murongo wa cumi na gatandatu none rero ba bantu kubera yuko iby'ukuri babishiburiye hasi basigaye bitwa bikira mariya ngo ni inyenyeri yo mu mutwenzi kandi yesu ari ariwe kinyenyeri igice cyo mu gaturuturu none rero bikira mariya yarakuyeho yesu yaramuvuze uno bikira mariya bavuga kumure ntabwo ari bikira mariya tubona muri biriya pe none hasengwe nde harekwe nde dusenge bikira mariya cyangwa dusenge yesu nababwiye yuko niko nabereka ukuntu iby'ukuri babyishiburiye hasi bagashyiraho ibyo bigombeye kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru kugira batubwire uwo dukwiye gusenga afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe imana muyihimbaze kubw'igihe cy'amateka yayo gishyitse musenge yari n'ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi abana b'imana baremerewe kunywa inzoga cyane ibiboreza reka turabe ukuntu iby'ukuri babishiburiye hasi bakazana ibiboreza kugira ngo abantu babifatire neza kugira ngo abantu bashobore kumva ibinyoma byabo babazanyemo kunywa ibiboreza ariko mwirinde bibiriya yo yari yarabibujije hariya muri ruki igice cya mirongo ine na rimwe ku murongo wa mirongo itatu na kane gushyikana ku murongo wa mirongo itatu na gatandatu ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo ngo uwo munsi ntubaze ko gicurumbuka nk'umutego kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose namwe mugabye musege mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu abantu bariko barataha mu bwami bwo mu ijoro bategerezwa kwirinda ibiboreza no kutanywa ikiborezwa na kimwe amasomo menshi muri biriya arabyerekana hano ndaberetse isomo rimwe gusa ariko kandi abaherezi bobo bazanye inzoga ku ruhimbi Kagahembe gato kazanye inzoga ku ruhimbi kazanye ibintu bidasobanutse gusa kabizana ku ruhimbi maze baca batangura kuvuga yuko bafata uno mubinyi usanzwe ari inzoga batangura kuvuga ngo ni inzoga ihezagiye batangura guhezagira inzoga maze bazizana ku ruhimbi ibara ryaragoye inzoga zinjijwe mu ishengero batangura kuziha amazina vedomesi inzoga yo mu misa by'ukuri babishimuriye hasi vedomesi inzoga yo mu misa vedomesi inzoga yo mu misa ngibi biranditse ko vino misa vendomisa gizi inzoga zo mu misa zirakorwa nka kino gihe zikinjizwa mu mashengero y'agahembe gatonya none barubasha imana kuko bamenye imana ntibayubahe nk'imana ntibayishimire ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza abaromi igice cya mbere ku murongo wa cumi n'umunani gushikana ku murongo wa mirongo ibiri na rimwe twovuga ntitwoheza bagenzi aha hari ibintu byinshi cyane byakozwe n'ubupapa bugereranywa n'agahembe gatoya kakuze nobabwira by'ukuri kwa bibiliya kwirengagijwe mwarino dini rya gikristo byaguye hakazanwa imigenzo n'ibyiyumviro by'abantu bidafatiye kuri biriya ariko bifatiye ku byiyumviro byabo gusa bagenzi hari ibintu byinshi nobabwira hamwe nobivuga sinoheza kumbure kino cigwa cohava gitwara amasaha n'amasaha yontwara igihe kugira ngo ndababwire ibintu byinshi roma yashibuye bya bibiliya ikitorera ibindi bintu ku bw'ibyo bitero by'agahembe gatonya haca iki ibyo bitero byo kwigereranya n'imana gukuraho iby'ukuri kwa bibiliya kw'imana imana bakayizibiranya ntivuge imbere y'abantu bayo kugira ngo ibyo abantu bavuga aba ari byo byumvikana abantu bagendere ku byo bumvikana ku bw'ibyo bitero by'agahembe gatonya ku bw'uko kwihayagiza ku bw'uko kwigeranya n'imana ku by'ubwo kunyaga ibimazi byawe urabitanga uko bukeye n'uko bwije mu ihema ryo mu ijoro ku bw'ibyo bitero rero ubundi mubera abazumwe yabanje kuvuga ati bizogeza ryari ibyerekanye by'ikimaze cyawe uragitangwa bagenzi bizogeza ryari mbega buno butware bw'isi buzogeza ryari kwigiranya na kirisito buzogeza ryari kunyaga ikimazi cyahora gitangwa kunyaga amasengesho yahora yerekezwa kuri kirisito n'iby'igicumuro kizanye ubugesera gitumye ahantu hera n'ingabo bitangwa bigasiribangwa bagenzi hano byari bigeze hari hehe hano byari bigeze ni roma y'igipapa yagerageje kurishyira mu kibanza cya kirisito igatwara amasengesho mbere ikazana n'isabato y'ikinyoma kandi ikabihimiriza abantu ngo babisenge bino bizobandanya gushitsa n'aho roma izogobera abera basigaye bitondera amategeko y'imana n'isabato irimo ngo baruhuke ku isabato y'ikinyoma aranyishura ati buzokwira buce iminsi ibihumbi bibiri n'amajana atatu niho ahantu hera hazobona guhumanuka Nibuke ko ihema ryo ku isi ryakozwe hisunzwe ihema ryo mu ijuru ryari ryashyiriweho guhishura neza na neza umugambi w'agakiza iyo ahantu iyo abantu bakoze ibyaha baca babizana mu ihema ibyaha bikabavako bigaca byanduza ihema ku bw'ibyo kira mwaka haraba umunsi w'impongano wari ugenewe gusukura ihema no gukura icyaha n'igisa nacyo mu bisirayeri nk'uko tubibona mu barewe igice cya gatandatu uko abantu bakora icyaha barazana ibyaha byabo maze bikanduza ihema bikanduza ihema hategereza kubaho umunsi w'impongano wo ku munsi uwo munsi w'impongano waba ari umunsi wo guhumana ihema no gukura ibyaha mu bisirayeri ibyaha abantu bakora byose iyo babyatuye bakihana bica bijanwa mu ihema ryo mu ijoro nk'uko nyine nk'uko byakorwa mu ihema ryo ku isi maze abo banyabyaha bagaca bezwa n'amaraso ya yesu ikimaze yesu yadutangiye bakaba ibyaha byabo bica igihano mu ihema ryo mu ijoro bikanduza ihema ryo mu ijoro uku niko ibyaha abantu bose bakoze uhereye ku kuremwa kw'isi byose bijyanwa aho hantu rero uko agahembe gato kariko kararungika ibitero mu ijoro niko abantu bashishikara gukora ibibi ariko kandi kakunganirira abantu benshi ngo ntibajyane ibyaha byabo kuri yesu kugira ngo bibarirwe muca byumva ko ibyaha bitajyanwa ku muherezi mukuru ari mu ihema ryo mu ijoro bikajyanwa ku baherezi bo mu isi ni kuvuga kwa papa kwa padiri ku basenyeri hamwe n'abandi ibyo byaha ababikoze bazobihanirwa kuko ntibyabavuye ko kuko batabihaye yesu kunyaga rero ikimazi cyo koswa gihora gitanga uko bukeye ni ikintu gihambaye cyane satani yakoze acishije mu papa kubera yuko bituma abantu badashobora kubabarira ibyaha byabo kubera yuko ntibabijyana ahantu byategerezwa kujya mu gishingo cyo kubijyana kuri yesu babijyana ku bantu abo bantu bari mu kaga gahambaye kandi biratuntuza imana n'umutima wayo kuko imana yifuza yuko abantu bihana ibyaha byabo bakabirungika ku muherezi mukuru ari ari ahera cyane ho mu ijuru kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe maze bahabwe uburenganzira bwo kuzokwinjira mu bwami bw'imana bwo mu ijuru iki kibazo kibaza igihe izo nzozi zose zizoherera izogeza ryari maze ahera hagahumanurwa duca twumva ko birengeye kwitwa iminsi kuko muri iyo minsi ibihumbi bibiri n'amajana atatu n'iminsi abaperesi batwaye intiyo birimo rero twisunze ubuhanuzi bwa ezekeri igice cya kane ku mirongo itanu hamwe n'uwa gatandatu bica tubona yuko ino minsi ibihumbi bibiri n'amajana atatu igereranya imyaka ibihumbi bibiri n'amajana atatu muri daniyeli ntabwo hatwereka uko twoharura iyo myaka ntiherekana aho twohera tuzocahura neza iby'iyo myaka iby'iyo myaka nitwiga daniyeli igice cy'icyenda ariko mugenzi urubanza ruri kururangira nk'uko twabibonye kandi ibitero by'agahembe gatonya bikomeza gushika ku mana no ukwishyira hejuru ko agahembe gatonya byobyo birabandanya igihe cy'urubanza kigiye kurangira mwami yesu ariko aradodora ku rugi wawe mbega ntiwomwugururira mbega ntiwofata ingingo yo kuvavanura niyo migwi y'abantu bahebye iby'ukuri kwa bibiliya ariko kandi bagiye kurimbukana n'ibinyoma byabo mbega ntiwovavanura ukakira yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe erega yesu yarakubambiwe reka kwifatanya n'abantu bagize uruhara mu kumubamba ariko kandi wifatanye nk'umwe yapfiye mu gishingo wifatanye na yesu mwakire kuko yapfuye mu gishingo cyawe mw'ijuru tuzonezerwa mw'ijuru tuzohoberana azoba ari umunezero udasanzwe w'akataraboneka tumaze gushika mu bwami bwo mu ijoro yesu arateze ibiganza mu kiganza akwakire mugenzi akira yesu ntiwiyegurire yesu kirisito bicitwa uno munsi maze ufate ingingo yo kugaruka mu by'ukuri kwa bibiliya kuko ushobora kuba waragendeye mu ubwo muri bya binyoma mu mateori yashyizweho n'abantu babandi bashiburiye hasi by'ukuri kwa bibiliya ariko uno munsi ukaba umenya ukuri mugenzi iyegurire yesu natwe utangure kugendera mu by'ukuri kwa bibiriya ubyakire ubigire ibyo wawe nanjye nk'umusabyi w'uhoraho ndagusengera bisenge uhoraho umwami ushobora byose urakoze ku bw'arimo jambo uhegeye kutwigisha wakoze kuba banki natwe wakoze kutugira neza kungana gutya mpamyi turasenze dusaba ngo duhe gufata ingingo zibereye mu mitima yacu duhe guhindukirira iby'ukuri kwa bibiliya mwami reba gushasha umugabo ahereye kumviriza kino kiganiro reba gushasha umugore reba gushasha umusore reba gushasha umukobwa reba gushasha imitima y'abana bato bahereye kumviriza kino kiganiro kugira ngo duhe gufata ingingo zibereye uduhe kukwiyegurira izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami nuhe buri wese gukurikirana kino kigwa mwami turagusenze tugusaba ngo abagiriwe amahirwe bakaronka kino cigwa mwami bahindurwe nawe bahitemo kuba ibikoresho byawe mu gukora amapataje kugira ngo kino cigwa gishikire no kuri benshi mwami yesu ndasenze nsaba ngo abantu bose bagiwe amahirwe yo gukurira kino cigwa ubahe kutaba mu mukigiri wazomaramara igihe uzobugarutse ahubwo umwami bahe gufata ingingo yo gutandukana n’icyaha kandi bagirirwa amahirwe yo kuzobana nanje mu bwami bwawe mu gihugu c'ibyiza aho abakiriwe bazoba mu izina ry'umwami wacu yesu kristo amen mugenzi wakoze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ufite ikibazo ubyandika muri komante ushobora gukora jene kugira like kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro ikindi naco mugenzi buno butumwa ni ubutumwa bugomba kubarirwa abantu bose ntubwigumize ko kora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi